Sifat yang ketujuh iaitu sifat istitalah. Istitalah membawa erti memanjang. Apa yang kita maksudkan daripada memanjang? Kita perlu lihat satu huruf untuk sifat istitalah hanya satu huruf iaitu huruf dad. Kenapa huruf dad ini dinamakan istitalah? Kerana kita balik kepada makhraj huruf dad. Cara menyebut huruf dad adalah dengan mengambil side lidah kita daripada dalam eh side lidah sampailah hujung lidah kita side semua semua bahagian kiri lidah bukan part of it tapi kesemuanya kita rapatkan kepada gigi geraham kiri ataupun kanan you choose alright so kalau sebelah kiri kita akan rapatkan ke semua seolah-olah seperti ini visualnya okey bukan kita langgarkan sebahagian tepi kalau kita langgarkan sebahagian tepi dia jadi huruf lam kemarin kita sebut hujung lidah ada tip ataupun bahagian tepi side langgarkan ini semua Okay, bila kita menyebutkan semua, dia memanjang hurufnya daripada awal tarik sampai ke depan huruf uh, lidah kita. Itu semualah uh, anggota yang kita perlukan untuk menyebut huruf dad. Maka bila kita sebut waladdalin, kita sedang mengambil panjang daripada walad. Saya slow motion kan saya sebut walad walad. Sebab tu kita dengar bila menyebut dad dia ada al ada membesarkan, memanjangkan sedikit suara. Kalau kita sebut dot dengan pemahaman hanya hujung lidah rapat kepada gigi depan seperti dal, maknanya kita faham dot is the bigger version of dal, maka dia tidak ada sifat panjang. Dia cuma sebut da. Jadi do, do. Dia straight away sampai depan. Cepat sampai do. Tapi ini do, do. Walau dolin, dot. Okay, so itu kita namakan istitalah.